Гайд номер один. Soviet Mother Russia. Правители. Учебник по истории гласит, что правителя у Mother Раши было целых три. Первый – Ленин. Именно Ленин поднимал субкультуру коммунизмуса на новый уровень. Он устраивал совместные сходки этих педа... <coughs> то есть э, коммунистов. Это его основная заслуга. Сталин. Джозеф Стил. Человек расстрелять. Это все имена второго предводителя Мазараши Иосифа Сталина, также известного по своей привычке кидать фу. Также самый главный противник рэпа. Потому что стоит тебе только хоть одно плохое слово написать об этом добром человеке. Думаю, он уже за вами выехал. Поэтому не стоит шутить с этим комрадом. Майский жук... А, Хрущев. Никита Початкович Хрущев. Ярый фанат кукурузных чипсов Принглс. А также командир третьего э, партии красных комрадов. Известен тем, что в честь него названы единственные типы домов во всем Мазер Раши. Настоящие русские животные. Ого, это и есть русские? главный друг любого русского – бурый медведь, которых вы можете встретить в любом месте на улице, в лесу, во дворе, чаще всего на велосипеде. Пришло время национальных русских напитков. Зелье силы и основа любой медицинской аптечки – водка. Обычно у русских принято, конечно же, накатить после работы на заводе – как положено любому настоящему советскому мужику. Но также они могут накатить просто по приколу. Почему бы, и собственно, и нет. Это же так вкусно. О целебных свойствах этого напитка ходят легенды. Головные уборы. Общепринятый головной убор русских. Шапка-ушанка, которая шьется из жопы шиншиллы. Используются в основном военными, обычные же гражданские шапки не носят. Безопасность страны. Уже ни для кого не секрет, что 50% страны составляет врагов народа. Именно по этой причине вы можете каждый день видеть под своим двором черную Волгу. За ликвидацию врагов народа отвечает некая служба КГБ также известная как KFC. Русская армия! Основная заслуга советской армии это, наверное, только в том, что деды воевали в 1941-1945 году. Так обычно Мазараша войн не ведет. Только иногда сбрасывает ядерные бомбы на Америку. Служит в их армии всего лишь 50 лет, но зато какие мужики выходят после этого. А также, как гласит советская мудрость, кто не служил, тот не мужик. Любимое занятие советских солдат – расстрел дезертиров. Имена. Всего известно три советских имени – Владимир, Иван, Николай, а также такой вариант, как э, злой русский Николай, а также названная в честь машины Екатерина Катюша. Спорт! Какой бы тяжелый ни был спорт, главным спортом русских всегда был бокс. Каждый уважающий себя Владимир или Николай мог спокойно выйти на ринг и бесплатно избить американца. Кстати, сейчас вы можете видеть кадры холодной войны между Советским Союзом и Америкой. Меня никто не сможет победить. Если умрет, значит умрет. Оружие. Товарищи из советской армии предпочитают использовать автомат Калашникова. Музыкальные инструменты. Лучший инструмент на свете – гордость Советского Союза. Музыкальный инструмент под названием «балалайка». Национальная музыка советских товарищей. А сейчас вы можете слышать гимн Советского Союза – наши товарищи придумали этот гимн, когда пили водку столичную и заедали ее калиной. А также неизвестная композиция, которая в видеоматериалах названа как просто неизвестная советская народная песня. Без понятия, о чем там поется, но, скорее всего, песня говорит о величии советской нации. Также обычно воспроизводится в сельских дискотеках и на школьных линейках. Ну вот и все, товарищи. Описание Великого Советского Союза подошло к концу. Не забывайте расстреливать своего дезертира и пить водку столичную каждый день, чтобы никогда не умереть. Всем Сталин.